Floribet, les haré una cruz la cual me enseñó a hacer mi amiga mexicana Girasol. Necesité un palito de brocheta el cual elegí el delgado. El grosor es a gusto de cada persona. Yo necesité una revista, pero también pueden usar papel periódico o hojas recicladas. tira mide 4 centímetros de ancho. ¿cómo crees? estos tres tubitos solo pegaremos la parte de arriba El tubito del centro lo pegaremos a la cruz. Para hacer la corona se utilizan tres tubitos haciendo una trenza y luego se pega. de dictadura y que compartieras el video. Lo pintaré con aerosol cromo. De esta forma me quedó. Yo hice dos, diferente base. Espero les guste, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.